ada benar tersebut kan langsung di spamming low dari spamming gak ungu di NDA langsung kembali di spamming kalau triple spamming lakukan nice langsung ke out satu yang tersisa untuk menemukan jalan yang berhasil kali ini posisi dan ball reaction untuk yang langsung mendapatkan dua itu lebih lagi